Salutul meu, eu sunt Maxim și, și astăzi ne jucăm Sonic, uh, nu știu cum acolo. Asta vedeți, știți deja în titlul, din titlul cum se cheamă joaca. Game-ul ăsta și nu mai trebuie să vă spun, așa că, da. Haideți să dăm drumul. Uh, stați un pic. Start. Iese. Așa. Hai să dăm. Ca să ne pornim. To one. Let's go to this. Let's go to this. Okay, okay, okay, okay, okay. Down Fortress. Fortress. Uh, cum ne trebuie pe toți. Fac, fac, fac, fac, fac, fac, sper. Nu, bă, frate. Goodbye every time. Bă, ce-a dat pe lângă mine. jumate reper, jumate producător și sper să nu-mi iau coperă pe acest video. Hmm. My fucking god, oh my fucking god. Oh, Așa. O să dau pe aici un tur. Haide, haide, haide, haide, haide, haide, haide. Vreau să fiu pe primul loc. Primul loc, vreau să fiu pe primul loc. Haide, haide, de, de, de, de, de, de, de, de, de. Haide, eu cred în mine. Haide, eu cred că să fiu pe primul loc. Odată și odată. Boom! Nu, bă, am dat pe lângă. Fac, fac, fac, fac, de, de, de, de, de, de. Fac, albinele. Albinele, le, le, le, le. Ha, ha. mi am dat așa. Hai, de, de, de, de, de, de, de, de, că sunt bun. Mm. Aha, fucker. Aha, motherfucker. Nu mă învingi tu pe mine. Mm. Hai tot pe drumul ăsta. Așa. Nu, nu, nu, nu, nu. Așa, haide rând 3 sau ce scrie acolo, nu știu. Mm. Dreapta, dreapta. Dreapta, stânga. Haide, aici sunt trei lapuri. Da, asta e primul episod. Nu știu câte serii am mai, am mai început pe acest canal și nu le-am trus mai departe. Chiar nu știu. Ok. Haide, haide, de, de, de, de, de, de, Dominating, dominating. Primul loc. Hop. Așa. i-am lăsat la unul o capcană acolo. Dacă sunt pentru de ea, bine. Dacă nu, nu. Producător, jumate în O Asta dăm în spate. dreapta, facem dreapta, dreapta, dreapta, dreapta hop. Dăm da, așa, poate ne merge cu cineva, dar nu cred. Haide. <clears throat> da, și această cursă e ca și câștigată. Uhu, am câștigat, dar și cam o să găsesc episod, dacă vă plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, am fost Maxim, suntem data viitoare. Pa!